La exposición se trata de la identidad y la identidad en forma de nuestra casa, que puede ser cuerpo, nuestra mente, nuestra casa, edificio, nuestro pueblo, país o familia, y muy inseguras y eh, em, empecé a recoger material de personas también en, situaciones más estables para comparar al otro, el estable contra el inestable, el inseguro y la segura. Nosotros queremos abrir el castell a usos culturales. i no només els usufructuals qualsevol, sinó els que tenen a veure amb la realitat eh, pràctica de Figueres. Aquesta és la nostra idea. O sigui, nosaltres volem que el castell s'obri a la ciutat, però no només s'obri a la ciutat per qualsevol cosa, sinó fonamentalment que sigui un pol, eh, un pol cultural. La creatividad es vital. La creatividad es que están todas las personas, solo necesita un espacio protegido para ser presente en el mundo. Y lo que ofrecemos es espacio